Car Navi Station by Panasonic. アストロプロダクツオーリングセット419個入りいつ買ったんいつ買った <laughs> 前前前ちょっと前だよ初めて見た初めて前から持ってたじゃんわかんないわかんないこういうのね かない開けるなっつってるんかな <laughs> すごいこういうの必要なんだよ必要な時買えばいいじゃんって話だよね一個つ <laughs> 一個つだメバレちゃった <laughs> 何やってん太くないうん、いろんなが種類があるからでもこれはまるここにはまるかと思ったらやっぱはまんなくてさ無駄じゃんうんねこれはこれはたまたまはまんなかっただけでこれいろいろ使えるんだよあんまり細かいこと気にしんでくれるすごいちっちゃいのあるいろいろあるんだよ必要なんだよこういうのが、うん、許して 許した <laughs> 許してくれるんだよかったなんか使えそうなんか使えよ使えるよボーリング使うようなものっていっぱいあるじゃんえあるあるよ家の中ではなさそうもう硬くなったうん はいねアロマラフをつってね <laughs> ああ よし 楽しい自転車